Hi everyone! Mana bugun IELTS Reading tarjimasiga oid darsligimizni yana davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan safar birinchi marta IELTSga oid video darslik chiqardim va bu sizlarga ma'qul kelganini hmm, kommentingizdan va videoga bosgan likelaringizdan ko'rdim va shu xulosaga keldimki, demak bu video bu turdagi videolar ham sizlarga hmm, ma'qul keladi va foydali bo'lyapti. Xo'p, demak bundan buyog'iga IELTSga oid ham video darsliklar chiqarib boraman. lekin bu bilan faqatgina ielts koid video darsliklar chiqaraman degani emas balki bu kanal hamma darajadagi ingliz tili o'rganuvchilari uchun bo'ladi ho'p qani bo'lmasa tarjima qilishni boshladik o'tgan safargi hikoya davom ettiramiz shuni o'tgan safar tugamagan edi ya'ni o'sha bitta uh, e, sonders degan e, odamni odam uh, grocery store ga yangilik ya'ni grocery store'da qanaqadir innovatsiya qilgani haqida edi ho'p davom ettiramiz so in 1902 he moved to memphis where he developed his concept to form a grocery wholesale cooperative and a full-service grocery store so uh, shunday qilib yoki demak Uh, in 1902, 1902 yilda he moved to Memphis. Move ko'chmoq. He moved to Memphis. move to Memphis. Memphisga ko'chib o'tdi. Move to ga ko'chib o'tmoq. Where he developed his concept. Where qayerdaki yoki okay, where qayerdaki he developed u rivojlantirdi mm, yoki yo'liga qo'ydi his concept hop konsept degani e, ideya ideya g'oya e, g'oya ideyaga e, ma'nosi o'xshash konsept g'oya yoki ideya demak he developed his concept u anaqasini o'sha ideyasini g'oyasini yo'lga qo'ydi rivojlantirdi to form qaysi g'oya qaysi g'oya edi to form a grocery wholesale cooperative. To form, to form degani o'sha uh, create ga o'xshagan so'z uh, qurmoq uh, yoki yasamoq uh, to form grocery wholesale cooperative oziq ovqat wholesale degani ulgurji ya'ni o'sha крупный qilib sot mahsulotlarni крупный qilib sotish grocery wholesale cooperative oziq ovqat ulgurji korporatsiyasi oziq ovqat ulgurji korporatsiyasi and a full service grocery store va to'liq xizmat mm, to'liq xizmat ko'rsatish e, oziq ovqat do'koni demak u 1902 e, yilda memfisga ko'chib o'tdi qayerdaki e, qayerdaki u o'sha oziq ovqat oziq ovqat ulgurji korporatsiyasi va to'liq xizmat ko'rsatish oziq ovqat do'konini do'konini qurish g'oyasini rivojlantirdi for his new cafeteria grocery for his new cafeteria grocery uh, Saunders divided his grocery into three distinct areas. Uh, for his new cafeteria grocery, demak, for, for his new cafeteria grocery bu u o'zini yangi oziq ovqat kafeteriya grocery kafeteriya grocery bu yangi o'sha ideyasini nazarda tutyapti o'zi kafeteriya degani bizda hop maktablarda hop qalarda bo'ladi o'zi bilmaydi o'zbek tilida o'zbek tilida bilan bufet bo'ladi xullas kafeteriya bufet kafeteriya grocery deganda demak xullas o'sha yangi oziq ovqat do'konini nazarda tutyapti kafeteriyani o'zini asli ma'nosi o'sha bufet bufetga to'g'ri keladi Uh, for his new cafeteria grocery kafeteriyaga uh, o'xshash o'xshash demoqchida bu grocery storini yangi ideyasi shunga o'xshash demoqchi demak u yangi o'sha oziq ovqat uh, yangi oziq ovqat anaqasi do'koni uchun do'koni uchun do'konini yoki Saunders divided his groceries into three distinct areas demak Saunders divided deyapti divid bo'lmoq his grocery store u oziq ovqat do'konini oziq ovqat do'konini bo'ldi into into three distinct areas into three distinct areas uh, distinct degani bir biriga o'xshamas o'xshamagan degani har xil degani distinct area э, o'sha uh, hudud yoki territoriyaga o'xshash so'z demak sonders nima qildi oziq ovqat do'konini uch xil bir biriga o'xshamagan ya'ni har xil anaqalarga hududlarga territoriyalarga bo'ldi divide into degani ga bo'lmoq divide into three distinct areas ho'p birinchisi uh, one a front a front lobby uh, forming an entrance and exit and checkouts at the front ho'p demak birinchisi a front lobby uh, lobby degani koridor lobby koridor uh, o'zbek tilida bilmadim koridor nima bo'lishini hop front lobby oldi ya'ni kiraverishdagi o'sha kirish anaqasi oldidagi koridor forming ya'ni o'sha tashkil qilgan demoqchi an entrance and exit and checkouts at the front demak oldida at the front front old taraf nazarda tutiladi old oldi degani front at the front oldida checkout checkout ya'ni o'sha kassa to'lab chiqib ketish joyi checkout to'lab э, olgan narsangizni to'lov qilish joyi checkout exit chiqish entrance kirish demak birinchi qism hmm, birinchi qism oldi koridor oldi oldi koridor qaysi oldi koridor oldi koridor tashkil qilgan o'sha kirishni chiqishni va e, mahsulotlarga to'lab to'lash joyini at the front oldi tarafida Ikkinchisi, e, second, a sales department which was specially designed to allow customers to roam the aisles and select their own groceries. Hop, ikkinchisi demak, a sales department. A sales de department bu savdo uh, e, bo'limi. Department bo'lim, sales bu savdo degani, sales department savdo bo'limi which was specially designed to allow customers uh, which was qaysiki specially designed designed degani demak design qilingan specially designed aynan aynan imenni dizayn qilingan to allow customers to roam demak uh, to allow ruxsat bermoq customers to roam roam degani uh, move move'ga o'xshagan so'z move around yoki walk around u uh, yoq bu yoqqa yurmoq to allow customers to roam the aisles Mm, demak uh, aisle degani uh, aisle aisle bu ham koridor degani aisle aisle ham yo'lak yurish joyi yo'lak aisle mm, o'sha do'kondagi yo'lakni aytyapti demak birinchisi savdo bo'limi qaysiki hmm, mijozlarni customers mijozlar mijozlarni uh, o'sha yo'laklarda yurishiga imkon qilib beradigan yoki allows ruxsat bermoqda yana o'zbek tiliga tarjima qilsa demak imkon yaratib beradigan bo'ladi bu yerda mana shu gapga shu to'g'ri kelyapti mijozlarni yo'laklarda yurishiga yo'laklarda o'sha bemalol yurishiga dizayn qilingan and select the own groceries select choose bilan bir xil tanlamoqda degani the own groceries o'zlarini oziq ovqatlarini groceries oziq ovqat removing unnecessary clerks removing unnecessary clerks creating elaborate elaborate elaborate creating elaborate aisle displays and rearranging the store to force customers to view all of the merchandise and all of the shelving and cabinet units of sales department were galleries where supervisors were allowed to keep an eye on the customers without while not dis disturbing them ho'p juda uzun gap ekan ho'p mayli qani qismlarga bo'lamiz removing unnecessary clerks remove degani remove o'chirib tashlash olib tashlash remove delete ga o'xshagan ho'p removing unnecessary clerks unnecessary keraksiz clerks ishchilar o'sha do'kon ishchilari demak do'kon keraksiz ortiqcha do'kon ishchilarini olib tashlab creating elaborate elaborate creating elaborate aisle displays elaborate degani puxta ishlangan degani elaborate puxta ishlangan judayam haligi yaxshilab qilingan create yaratmoq creating elaborate aisle displays aisle yo'lak degani display uh, display degani o'zi ko'rsatmoq degani display displayga chiqarish display ehm, misol uchun kompyuteringiz ekrani ham display bo'ladi kompyuteringiz ekranida nimadir chiqishi o'sha display bo'ladi xuddi shunga o'xshagan aisle displays aisle displays ya'ni har xil o'sha yo'laklar aniq anav qilingan chiroyli qilib ehm, puxta elaborate puxta o'ylangan ehm, judayam yaxshilab demak yasalgan qilingan yo'lak displeylari displeylari o'zbek tilida bilmadim displeyni nima bo'lishini lekin mm, xullas o'sha display degani shouga o'xshagan e, so'z show ko'rsatmoq boru show hop and rearranging the store to force customers to view all of the merchandise and va rearrange degani mm, arrange arrange e, to'g'irlamoq tartibga solmoq degani o'zi arrange rearrange degani qaytadan to'g'rilamoq qaytadan tartibga solmoq qaytadan to'g'rila to'g'irlab the store nimani storeni storeni qaytadan to'g'irlab to force force majburlamoq ma'nosida kelyapti bu yerda to force customers to view all of the merchandise demak kas e, mijozlarni barcha e, tovarlarni merchandise tovar degani barcha tovarlarni ko'rishga e, barcha tovarlarni demak ko'rishga tomosha qilishga yoki ko'rishga majburlab majburlaydigan deyapti demak storni shunaqa qilib qaytadan rearrange qilibdi tartibga solibdi qanaqa qilib tartibga solibdi e, mijozlarni mijozlar qayta mijozlar barcha tovarlarni e, ko'rishiga majburlaydigan qilib view degani ko'rish uh, view all of the merchandise all of the merchandise tovarlarni barchasini and over the shelving and cabinets and over over the shelving and cabinets hop oh o'tgan safargi so'z yana shelf shelf o'tgan safar ham shelf chiqdi-yu shelf ya'ni mahsulotlar turadigan o'sha do'konga kirganingizda mahsulotlarni taxlab taxlab qo'yadigan joy shelf bo'ladi ko'plikda shelves shelves bo'ladi xullas o'sha narsa shelf bo'ladi mana shu narsa over the shelving mm, demak o'sha tepasida deyapti o'sha joyi shelf shelf tepasida and cabinet cabinet units of sales department va uh, savdo bo'limini savdo bo'limini uh, kabinet qismlari savdo bo'limini kabinet qismlari va o'sha shelf shelflarni tepasi tepasi va deyapti galleries where supervisors were allowed to keep an eye on the customers while not disturbing them ho'p o'shani tepasi kabinet o'sha joy mana shu ikkita shelf bilan savdo bo'limi kabinetlar qismini tepasi galereya ekan galleries galereyalar where qayerdaki supervisors supervisors degani um, nazoratchi degani supervisor nazoratchi supervisors were allowed to keep an eye uh, allowed o'sha ruxsat berilgan yoki imkoniyat qilib berilgan uh, were allowed yoki ruxsat berilgan kuzatuvchilarga o'sha nazoratchilarga ruxsat berilgan nimaga ruxsat berilgan deyapti to keep an eye on the customers keep an eye on some, somebody degani keep an eye keep an eye on bu uh, kuzatish degani qarab turish degan ma'noda birormani misol uchun uh, keep an eye on o'sha customers bu yerda ya'ni mijozlarni kuzatib turyapti mijozlar nima qilyapti nimalarga e'tibor beryapti uh, misol uchun tovarlarni hop endi qo'pol qilib aytganda o'g'irlab o'g'irlab olmayaptimi shunga o'xshagan e, joy ekan galereya ekan o'sha nazoratchilar kuzatib turadi keep an eye on customers mijozlarni mijozlarda ko'z quloq bo'lib turish keep an eye on e, customers shu mijozlarga ko'z quloq bo'lib turish o'zbek tilida chiroyli qilib aytganda hop while not disturbing them hmm, while not disturbing them disturb degani bezovta qilmoq uh, while not disturbing them bu endi ularni narsa qilmasdan uh, bezovta qilmagan holatda demoqchi ho'p davom etamiz and another section of his store uchinchisi third and another section of his store is the room only allowed for the clerks which was called the stock room or storage room where large refrigerators were situated to keep fresh products from being perishable. Hop üçüncüsü, deyapti, uchinchisi va and va another section. Another section boshqa section uh, section bilasiz buni IELTSda reading readingda one section one section two section ham qismga o'xshagan so'z qism bilan deyarli o'xshash ma'nosi qism uh, boshqa qismi of his store u do'konini boshqa qismi is the room only allowed for the clerks uh, demak do'konini boshqa qismi uh, faqatgina o'sha do'kon ishchilariga ruxsat berilgan xona xona edi uh, was call it the stock room o'sha xona qanaqa qilingan nima deb atalgan call it atalgan degani the stock room yoki storage room uh, stock room storage room bu o'sha uh, omborxona do'konini boshqa qismi hmm, boshqa qismi bu faqatgina do'kon ishchilari uchun ruxsat berilgan xona nomi nima edi nomi o'sha omborxona where qayerdaki large refrigerators were situated uh, large katta refrigerator refrigerator bu холодильник degani muzlatgich refrigerators were situated situated degani locatedga o'xshagan so'z situated located uh, ya'ni joylashgan yoki o'rnashgan katta холодильникlar katta muzlatgichlar o'rnashgan qayerdaki katta xalajliklar o'rnashgan demak bu omborxona nazari omborxona haqida gap ketyapti to keep fresh products from being perishable uh, keep saqlamoq degani fresh products fresh yangi products yangi mahsulotlarni from being perishable perishable o'sha eskirib qolish oziq ovqat yoki qanaqadir mahsulotlarni mahsulotlar eskirib qolsa perish eskirib qolishi o'sha perishable bo'ladi perishable ehm, demak mahsulotlarni eskirib qolishidan saqlaydigan muzlatgichlar ekan bular the new the new format the new format allowed multiple customers to shop at the same time and led to the previously unknown phenomenon of impulse shopping aha the new the new format the new format yangi o'sha ko'rinish yangi ko'rinish yangi uh, yangicha format allowed multiple customers ruxs allowed ruxsat berdi imkon qilib imkoniyat yaratib berdi multiple customers multiple degani ko'p degani bu ham multiple uh, ko'pgina mijozlarni to shop at the same time shop degani o'sha bozor qilish sotib olish to shop at the same time at the same time bir vaqtni o'zida demak yangi yangi format ruxsat e, ko'pgina ko'pgina mijozlarni bir vaqtni o'zida e, o'sha shop qilishga ya'ni bozorlik qilishga imkoniyat yaratib berdi and va let to the previously unknown phenomenon of impulse shopping va led to degani lead to o'tgan zamon shakli led to ga sababchi bo'lmoq ma'nosida kelyapti bu yerda ga sabab bo'ldi ga sabab bo'ldi uh, previously unknown previously degani avval avvaldan unknown unknown known degani uh, bilingan bil, uh, bilingan unknown e, o'sha bilingani teskarisi bilinmagan bo'ladimi shunaqa eshitilmagan hech kim bilmagan ma'nosida kelyapti avval avval avval eshitilmagan avval bilinmagan fenomenon fenomenon degani voqea hodisa degani odatda o'sha e, ko'z ko'z ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqea hodisa fenomenon bo'ladi phenomenon of impulse shopping impulse shopping mana shu impulse shopping hodisasiga oldin hmm, avval bilinmagan impuls shopping hodisasiga sabab bo'ldi endi impuls shopping nima degani impuls shopping bu judayam marketingga marketing ya'ni o'sha biznesdagi anaqa termin impuls shopping bu siz birdan biror nima sotib olgingiz keladiyu misol uchun do'konda yuribsizda ko'zingiz tushdi ko'zingiz tushdi shundoq sotib olishingiz mumkin o'sha narsani siz sotib olgingiz keldi birdan xayolingizga keldi sotib olishni xohladingiz va sotib ol sotib oldingiz mana shu bitta impuls shoppingga misol bo'ladi impuls shopping shu narsa oldindan sotib olishim kerak deb rejalashtirib o'tirmaysiz shundoq sotib olish vaqtida o'zi keladi sotib olasiz mana shu narsa impuls shopping bo'ladi hozir o'zi shunaqa zamonda yashayapmizu impulse shopping hamma joy reklama ho'p davom etamiz though this This, this format of grocery market was drastically different from its competitors. The style became the standard for the modern grocery store and later supermarket. Okay, though though degani ga qaramay degani though although even though hammasi bir xil though ga qaramay this format this format bu o'sha format of grocery market uh, oziq ovqat anaqasini bozori oziq ovqat bozorini bu formati was drastically different drastically drastic uh, o'xshamagan yuqorida ham chiqdiyu mana bu joyda qani drastic xullas tepada qayerdadir chiqdi drastic e, bir biriga o'xshamagan boshqacha drastically o'shani adverbi ya'ni e, ravishi drastically different e, umuman boshqacha different o'zi boshqacha bo'lsa buni ma'nosini kuchaytirib kuchaytirib beryapti drastically drastically drastically different judayam boshqacha from its competitors competitors degani raqobatchilar demak o'zini raqobat bu anaqa hmm, nima edi oziq ovqat bozori bozorining formati raqobatdoshlaridan umuman boshqacha bo'lishiga qaramasdan thoga qaramay the style became the standard demak stil bu stil became bo'ldi the standard standart hmm, standart bo'ldi Uh, for the modern grocery store for uchun the, the modern grocery store zamonaviy oziq-ovqat do'koni uchun and later supermarket va keyinchalik supermarketlar uchun demak uh, bu bu stil bu stil oziq-ovqat uh, zamonaviy oziq-ovqat do'konlari va keyinchalik supermarketlar uchun standartga aylandi Xo'p, davom etamiz. Hali anchagina ekan, menimcha bu video ham juda ham uzun bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. <clears throat> On September 6, 1916, Saunders launched the self-service revolution in the USA by opening the first self-service Piggly Wiggly store at 7 at 79 Jefferson Street in Memphis, tennis with its characteristic uh, turnstile at the entrance. Aha. Hop on September 6, 6 sentyabrda 1916, 1916 yilda uh, Saunders launched, launch degani biror nimani birinchi marta qilish, ochish. Uh, hop, business bo'lsa o'sha biznesni birinchi marta boshlash, yo'lga qo'yish. launch yoki e, launch misol uchun launch yana qanaqa ishlatiladi nima bilan ishlatiladi launch launch adashmasam adashmasam raketa bilan ishlatiladi launch raketani kosmosga birinchi marta chindoq uchish uchirsa uchishi uchib chiqishi demak launch bo'ladi yerdan shu ko'tarilsa raketa launch bo'ldi bo'ladi xuddi shunga o'xshab sonders launch qildi nimani launch qildi the self service revolution launch demak boshlamoq ma'nosida kelyapti birinchi marta boshlash launched the self-service revolution. O'ziga o'zi xizmat ko'rsatish revolyutsiyasini boshladi. Qayerda? In the USA, uh, Qo'shma uh, Shtatlarda. By opening the first self-service Piggly Wiggly store. Mm -hmm. By orqali opening ochish, ochish orqali the first self-service, self birinchi o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish Piggly Wiggly nomli E, do'konni birinchi do'konni osh stori o'zi store degani biz do'kon desak kichkina bo'lib qoladi do'kon deganda manimcha o'zbek tilida kichkina do'kon nazarda tutiladi lekin store juda yam katta bo'ladi asli bizda o'zbek tilida do'kon deymizu lekin bu ingliz bu ingliz tilida store bilan biz o'zbek tilidagi do'konni farqi bor bizda o'zbekistonda do'kon desak kichkina narsa nazarda tutsak lekin store deganda bu juda ham katta e, o'sha savdo markazini nazarda tutiladi odatda qayerda edi demak wiggly uh, pigly wiggly bu o'sha store nomli do'konni nomi at 79 jefferson street 79 uh, jefferson 79 jefferson streetda qayerda in memphis memphisda tunisiya tunisiyada tin tin tenis tinasi tinasi tinasi g'alati g'alati nom ekan mayli muhim emas nom bu Hop with its characteristic turnstile at the entrance with bilan its characteristic uh, o'ziga xoslik o'ziga xoslik o'ziga uh, xosligi characteristic turnstile at the entrance Hop, turnstile. Turnstile bu nima degani? Turnstile bu bu ham eshik kiradigan joy, lekin mana misol keltiraman turnstile bu toshkentda metroga kirasizu metroga kirganingizda jeton tashlab kiradigan joy tengiz faqat jeton tashlash bir kishi kirishi mumkin bir bir vaqt o'zida faqat bir kishi kiradigan joy bor jeton tashlab mana shu joy mana shu joyi mana shu eshikni turnstile deydi turnstile shunga o'xshash eshiklarni shu metroda odatda yoki aytaylik qaysidir binolarga kirishda xavfsizlik uchun qo'yilgan shunaqa eshikchalarni turnstile deydi at the entrance demak kiraverishda o'sha ana shu eshikka shunaqa moslama e, o'ziga xos moslama bilan yangi pigli vigli shunaqa bo'libdi birinchi marta ochgani revolyutsiya o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish revolyutsiyasini qildi sonders hop customers paid cash and selected their own goods from the shelves mijozlar uh, paid cash cash degani qog'oz pul hmm. mijozlar qog'oz pul to'la pul to'lardi va selected their own goods select choose uh, good, goods mm, mollar yoki mahsulotlar from the shelves demak o'sha mahsulot terib qo'yiladigan joy shelves o'zbek tilida hech esimga kelmayapti iltimos mana shunday shelfni shu do'konlardagi uh, mahsulot teriladigan joyini nomini bilsangiz shuni kommentda yozib qoldiring bu ikkinchi marta ikkinchi videoda ham chiqyapti o'zbekchasini bilolmadim shuni shelf nimaligini o'zi o'sha do'konlarda ishlatiladigan do'konlarda mahsulot qo'yiladigan joy joyi nomi nima shuni iltimos kommentda bilsangiz yozib qoldiring ho'p selected their own goods tanladi tanlardi o'zlarini mahsulotlarini o'zlarini mollarini ya'ni sotib olmoqchi bo'lgan from the shelves o'sha mahsulotlar turadigan joydan. It was unlike any other grocery store of that time. It was unlike unlike deganiga o'xshamagan, boshqalarga o'xshamagan. It was unlike any other grocery store of that time. Of that time o'sha vaqtning. O'sha va u o'sha vaqtning hmm, o'sha vaqtning hech qaysi narsasiga hech qaysi oziq ovqat do'koniga o'xshamagan edi unlike any other grocery store hech qaysi hech bir hech bir e, oziq ovqat do'koniga o'xshamagan edi inside a piggly wiggly shoppers were not at the mercy of shop clerks mm -hmm. qani edi hop inside a piggly wiggly hmm, o'sha piggly wigglini ichida inside each other degani shoppers were not at the mercy at the mercy of degani biror at the mercy of bu yerda uh, shop clerks shop clerks ya'ni do'kon xizmatchilariga bog'lanib qolmagan edi mijozlar do'kon uh, ishchilarini ishchilariga bog'lanib qolishmagandi ya'ni o'zlari xohlagan narsani qila olardi ular xohlaganini olib xohlaganini uh, erkin o'sha do'konda yurish mumkin edi ya'ni o'sha anaqalar do'kon ishchilari tomonidan kontrol qilinmasdi mijozlar They were free to roam to roam the store, check out the merchandise and get what they needed with their own two hands and feet. Hop. They were free to roam the store. No, no, roam the store że move around the store, ok, walk around the store. Free erken. demek ular ular uh, do'konda erk do'konda yurishlari bemalol yurishlari mumkin edi. Bemalol do'konda yurishlari mumkin edi, ya'ni erkin yurishlari mümkün edi. Check out the merchandise, check out, ya'ni o şey check out to'lash joyi, check out the merchant, uh, yo'q bu yerda check out u ma'noda kelmayapti check out alohida uh, phrasal verb check out bu tekshirib ko'rmoq qarab ko'rmoq check out the merchandise ya'ni o'sha tovarlarni o'zlari bemalol qarab ko'rishlari mumkin edi mm, and get what they needed get olmoq what they needed need kerak uh, ular o'ziga nima o'zlariga kerak narsani uh, olish olishlari mumkin edi with their own two hands and feet with with bilan uh, demak o'zlarini ikkita qo'llari va oyoqlari bilan uh, o'sha tovarlarni olib manaqada yurishlari mumkin edi do'konda ho'p precise on uh, prices prices on items at piggly wiggly were, were clearly marked mm -hmm. price degani narx on items narsalarda narsalar prices on items narsalar narsalarda uh, anaqalar narxlar at pigly weekly mm, o'sha pigly weeklydagi narsalarda narxlar clearly clearly uh, yorqin uh, ochiq degani clearly marked marked degani belgilangan uh, demak narx pigly weeklydagi narsalar narsalarga narxlar mm, ochiq belgilab qo'yilgandi bemalol o'sha ko'zga ko'rinadigan qilib belgilab qo'yilgan edi no one pressured customers to buy milk or pickles mm -hmm. no one hech kim pressured pressure degani pressure bosim o'tkazmoq no one pressured customers to buy milk or pickles mm -hmm. pickles mana shu so'zni bilmasangiz mumkin pickles degani bu bizdagi tuzlangan bodringga o'xshagan narsa pickles tuzlangan bodringga o'xshagan narsa tuzlangan bodring yoki tuzlangan pomidor bo'ladiyu xuddi shunga o'xshagan narsa pickles lekin shirinroq bo'ladi mazasi biznikiga biznikidan ho'p hech kim mijozlarni demak mijozlarga mijozlarni sut yoki o'sha tuzlangan bodring yoki pomidor sotib olishga bosim o'tkazmadi bosim o'tkazmasdi majburlamasdi demoqchi and the biggest benefit at the piggly wiggly was that shoppers saved money mm -hmm. va the biggest benefit the biggest eng katta benefit degani foyda uh, at the piggly wiggly demak piggly wiggly dagi eng katta foyda was that uh, shu ediki was that shu ediki shoppers saved money ho'p sotib oluvchilar ya'ni mijozlar saved money hmm, pul tejab qolishdi ya'ni pul pullarini tejab qolishardi saqlab qolishardi ya'ni ko'p pul sarflamas sarflashmas edi odatdagi ya'ni avvalgi uh, oziq ovqat do'konlarida qilishganidek self service was a was a positive all around Mm-hmm. self service o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish uh, was a was a positive ijobiy edi all around har taraflama demak o'ziga o'ziga o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish har har taraflama pozitiv ya'ni ijobiy edi it's good for both the consumer and retailer because it cut it cuts costs noted George uh, Halley. hop it's good, uh, bu yaxshi for, for both the consumer and retailer. Consumer. Consumer bu iste'molchi and retailer bu uh, o'sha do'kondor, ya'ni sotuvchi. Buni hop to'g'ridan to'g'ri tarjimasi chakana savdo bilan shug'ullanuvchi bo'ladi retailer. Hmm, xullas sotuvchi deb ketsangiz bo'ladi ma'nosi o'sha sotuvchi do'kon do'konni egasi ho'p bu ham e, iste'molchiga ham e, do'kondorga foydali edi bu yaxshi edi deyapti yaxshi edi chunki because chunki it, it cuts costs chunki bu anaqa e, cost cost cost cost narx narxlami kost narx yana yana narx o'zbek tilida qanaqaman anaqasi bor sinonimi bor xullas o'sha narxlarni yoki xarajatlar xarajat yo xarajat emas narx narxlarni kostni kat kesmoq demak decrease qiladi pasaytiradi narxlarni pasaytiradi narxlarni tushiradi ya'ni ketadigan o'sha xarajatlarni kam kamroq xarajat qilishga sabab bo'ladi demoqchi noted george t, uh, t halley uh, t halley anavi qildi eslatib o'tdi t halley kim ekan a professor at the university of new haven and director of the center for international industry Com competitiveness ho'p demak t halley Uh, New Haven universitetida profes universitetning professori va Э, center for international industry competitiveness hop xalqaro sanoat raqobatdoshlilik raqobatdoshliligi markazini direktori ekan competitiveness mm, raqobatdoshlilik degani industry sanoat international xalqaro hop director direktor if you looked at the at the way grocery stores were run previous to Piggly Wiggly and Alpha Beta, what you find is that there, there was a tremendous amount of labor involved, involved, and labor is a major expense. Piggly Wiggly cut the fat. Mm -hmm. if you looked at the way grocery stores were run pr previous to Wiggly, uh, Piggly Wiggly and Alpha Beta ha. Aytyapti guess siz siz previous to previous to degani oldin so'ziga qarab olaylik hop look atga qaramoq bo'lsa hop run bu yerda yugurmoq emas balki yur e, qanaqadir biznesni yoki kompaniyani e, yurgizish yurgizish run bo'ladi previous to Piggly Wiggly and alfabeta alfabeta va Piggly Wiggly e, previous to dan oldin degani previous to dan oldin yoki o'sha biror nimagacha bo'lishi mumkin pigli vigli va alfa betadan oldin mm, yurgizilgan oziq ovqat do'konlari do'konlari yurgizilgan do'konlarga qarasangiz deyapti the way grocery stores were run the way they, the way ham bor ekan bu yerda ho'p agar pigli vigli va alfa Beta Hmm, alfabetagacha yoki alfabet shundan oldin e, oziq ovqat do'konlarini yurg'izishlik yurg'izilishiga yoki yurg'izilish yo'liga qarasangiz yoki yoki qanaqa yurg'izilganiga qarasangiz what you find is that what you find siz nima topasiz siz topadigan siz nima topasizki yoki siz topadigan narsangiz shuki there was a tremendous amount of labor involved. Uh -huh. There was, bor edi, tremendous, tremendous degani huge degani juda ham katta. Tremendous amount of labor. Labor ishchi kuchi involved degani uh, involve o'sha involved, involve hop oh, o'zbek tilida qaysinga to'g'ri keladi? Involved degani qo'shilmoq qo'shilmoq ehm, biror nimani ichida o'sha qo'shilmoq involve ehm, involve involve o'zbek tilida qaysiga to'g'ri keladi shuni bitta anaqasini googledan o'zbekcha tarjimasini ko'rsak bo'lar ekan english to o'z hop bitta ko'raylik shuni involve sizlarga tushuntirib ketsam yaxshi bo'lardi involve o'zbekchasini involve jalb qilmoq emas o'rab o'rab olmoq yo bermadida menga buni o'zbek tilida chiroyli ma'nosini bermadida involve o'rab qo'ymoq o'rab olmoq jalb qilmoq jalb qilmoqni ishlatib ketsak bo'ladi jalb qilmoq jalb qilmoq involve inglizchasini involve hop cause be engaged in ha engaged engaged in bilasizmi ma'nosini mana ma'no deb tarjima qilib ketamiz bo'lmasam sizlarga tushuntirish uchun qatnashish qatnashmoq involve degani qatnashmoq degan ma'noga ma'noni shu yerga bersa bo'ladi involveda ho'p what you find is that ya'ni siz topasizki qarasangiz mana shu storlik avvalgi e, do'konlarga qarasangiz siz topasiz siz topadigan narsangiz shuki uh, there was bor edi tremendous amount of labor involved demak judayam katta katta yam ko'p dema tremendous amount of degani shu yam ko'p deyapti ishchi kuchi ishtirok etar edi ishtirok etar edi yoki ishtirok etar edi o'sha do'konlarda bo'lar edi mana shu do'konlar uchun ko'p kerak edi juda yam ko'p ishchi kuchi kerak edi shunaqa bo'ladi involve agar o'zbek tilida chiroyli tarjimasini bilsangiz bu o'zizga demak komment yozib qoldirsangiz ham yaxshi bo'ladi And labor is a major expense. Hmm, va ishchi kuchi major, major degani uh, asosiy ma'nosida major yoki yirik degani uh, expense xarajat. Demak, lab ishchi kuchi juda ham demak katta xarajat, uh, asosiy xarajat yoki. bigly Wiggly katta fat. Aha, katta fat degani bu katta fat idioma, idioma inglizcha idioma. Katta fat bu kerak ortiqcha narsani olib tashlash ortiqcha keraksiz e, foydasiz narsani olib tashlash katta fat fat degani o'zi yog' degani ya'ni ah, masalan hayvon tanasida bo'ladigan yog' yoki odam tanasida bo'ladigan yog'ni fat deydi katta fat e, pigli pigli pigli katta fat pigli pigli demak keraksiz e, narsani ortiqcha o'sha xarajatlarni demoqchi kesib tashladi olib tashladi ho'p mana oxiriga yetib keldik Piggly Wiggly and the self-service concept took off. Uh, Piggly Wiggly va uh, self-service concept self-serve o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish g'oyasi, konsepti, konsepsiyasimi agar ruschada shunaqa so'z bo'lsa, took off. Took took off. Took off take offni o'tgan zamon shakli. Uh, take off bu kiyim kiyimga nisbatan ishlatilsa, take off kiyimni yechish bo'ladi, lekin yana bir ma'nosi take off samolyotni yo samolyot yoki vertolyotni yerdan ko'tarilishi ham take off bo'ladi keyin yana bitta narsa o'sha bizneslar biznes take off qilsa misol uchun biznes take off qilsa biznes yurishishni boshlaydi biznes yurishishni boshlaydi xuddi samolyot yerdan ko'tarildi ko'tarilsa ko'tarilishi mumkin yoki ko'tarila e, e, ko'tarilmasligi mumkin hop aytolmayman ba'zi bir so'zlarni hmm. xullas o'sha konsept deyapti mana shu g'oya g'oya take off konsept uh, self service concept take off yoki take off deganda buni o'sha narsa rivojlanish boshladi ya'ni ish beryapti ish berishni boshladi demoqchi pigli vigli va o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish g'oyasi uh, nima anaqa ish berishni boshladi ya'ni uh, successful bo'lishni boshladi Saunders opened nine stores in the Memphis area within the first year of business. Aha. Uh-huh. Saunders deyapti hmm, opened open och, nine stores to'qqizta store to'qqizta store uh, ya'ni do'kon in the Memphis area Memphis area hudud Memphis hududida uh, to'qqizta do'kon ochdi Saunders qachon ochdi within the first year of business aha within degani ichida degani within the first year of business uh, biznes biznesining biznesning birinchi yilidayoq birinchi yilidayoq uh, memfis hududida to'qqizta um, do'kon ochdi hmm, demak biznesi o'zi gullab gullab yashnadi ha biznes biznes take off qilsa demak biznes gullab yashlash gullab yashnashni boshlaydi Consumers em embraced the efficiency. Consumers were embraced the efficiency, the simplicity, and most of all, the lower food prices. Uh -huh. Consumers, iste'molchilar embrace degani o'zi embrace uh, embrace bir bitta ma'nosi hug bilan hugga sinonim ya'ni quchoqlamoq E, embrace keyin o'z ichiga olmoq biror nimasini biror nimani qabul qilmoq bo'lsa embrace bo'ladi embrace the efficiency samaradorlikni ya'ni samaradorlikni samaraliligini the simplicity and most of all the lower food prices hmm. simplicity oddiylik uh, lower food prices uh, pastroq oziq uh, ovqatlarni narxi narxini demak qabul qildi deyapti iste'molchilar iste'molchilar samaradorlikni oddiyligini ya'ni g'oyani nazarda tutyapti va most of all va eng anaqasi muhimi deyapti eng asosiysi hmm, kam pastroq oziq ovqat narxlarini Saunders sun uh, patented his self-service concept and began franchising Piggly Wiggly stores. Hmm. deyapti, soon tezda patented, patent olmoq, patent, his self-service concept. O'ziga o'zi xizmat ko'rsatish konseptini patentladi deyapti, patent qildi, patentladi tezda. va began franchising Piggly Wiggly stores. Xo'p, and began franchising Piggly Wiggly stores. Boshladi franchise franchising. Oh, yana bitta qiyin so'z. Buni endi buni ham endi ma'nosini o'zbekcha ma'nosini ko'rmasam bo'lmaydi tushuntirib berish ham qiyin buni yo'q qaytamiz orqaga franchising agar o'zbekchasi bo'lsa zo'r bo'lardi shu so'zni franchising franch ah. franchise o'zini chiqarmikin imtiyoz saylash yengillik ah, franchising yo'q o'zbekchada tushuntirib beraman shekilli franchising meaning hop yo uni o'qimayapti bu ham ho'p franchise o'zini ko'ramiz aytaman tushuntirib berishga harakat qilaman franchayzni ho'p begin franchising pigly wigly stores franchise qilish e, demak ideya buniki bo'ldiyu patent oldi patent oldi keyin keyin deyapti franchise pigly wigly store boshqalarga anaqasini berish boshladi mana mana bu joyda ko'rsak grant a franchise to an individual or group demak boshqa bu faqat o'zi qilmayapti biznesni endi endi o'zini biznesi bo'ladi faqat boshqalarga ham bu anaqani boshqalagan bu ideyani qilishga boshqa gruppalarga anaqa qilyapti odamlarga misol uchun menejerlar ajratib boshqalar qilib shularga ham topshiryapti har joylarda stor ochyaptiyu hammasini o'zi anaqa qilolmaydi kontrol qilolmaydi mana shu narsa franchising franchising bo'ladi manimcha franchising franchising mana grant a franchise uh, to an individual franchise nomini ham ko'rsak bo'lar ekan franchising arrangement where one party the franchisor grants another party the French, uh, franchisee the right to use its trademark or trade name aha mana o'sha aytgan narsam o'sha uh, boshqa anaqalarga demak odamlarga ham boshqa gruppalarga ham berishni boshladi o'zini biznes g'oyasini yurg'izishga ho'p mana do'stlar juda ham uzoq uzun darslik bo'ldi umid qilamanki bu sizlarga foydali ma'qul bo'ldi yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang hmm, kanalga yangi bo'lsangiz kanalga qo'shilishni ham esingizdan chiqarmang keyingi video darsliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling